Hoi lieve mensen, wat zijn het toch onwijs gekke tijden op dit moment. Wij, de Rockababes, hebben voor jullie in ieder geval een leuk filmpje van ons liedje bij My Mind Kids Rid of You in elkaar gezet. Met z'n allen, maar ook met een paar fans erin. Om zo toch nog jullie te kunnen laten genieten van onze muziek. We hopen dat jullie ervan kunnen genieten, ondanks deze gekke tijden. En geniet ervan.